головою Заливаю глаза вином Чтоб не видеть в лицо роковое Чтоб подумать хоть миг об ином лишенного спирта река. Гармонист с провалившимся носом Про Волгу поет, про чека. Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, Что, что убили жизнь горяча. Нет, так Предмет не рассеять, безшабашности гнилью дана. Ты Россия моя, Россия, азиатская сторона. Что Совсем навек утрачен.